ti abaganda bakwate ekitole abaka abirimu omu babatwali eh, eh, robot teyabakuba basala dira ate kugenda mu ofis basuwa robot eh, bemwe political scientist i don't believe, believe in those small things they are, di they are diviting us from the real problem in fact police would arrest them if you had a serious government <laughs> <laughs> anybody who engages in stupid things would be arrested bali bakutte tulina ekizibu E, engeze ku kyalo nga tulyayo abaga nti banaye embuzi zinalyawa mu nyumba <laughs> uh, omanyi obulwadde abaganda bwe basinga okutya lukusense okumanya omuganda atya olukusense omukazi munno wakuyitira hmm. nti gundi muganda jangu ojjanjaba omwanawo oyinza oganamulagajjalira okumanya lutya anti olukusensetebalinya ekitanda hmm. omulangira bwajja mu nyumba tebalinya ekitanda bikyakola eh, nebyobutalinyama gwewalampa kitanda ngaomulangira eh, ali mudthe most serious issue ya bulwadde bwe tulina hmm. obulwadde buno bwobutunuulira n'amawanga gabeera ne immunity system kitufu kakati um, obulwadde buno kasabusanga eggwanga nga yuminisa sisitemu yabwo nafu bubugoya nnyo uganda egoyeddwa nga mange amalala mumwaliwoza ni tanzania eri ku levo yaffe ye mafuguli yagaana magufuli kenya eh, yalira pulezidenti yeyasooka okuteekawo measures netuzizanyiramu kakati tutudde kwaloling over kasamudda mwani yaluleese olumba ani yaluleese omukazi alina kujjanjaba bawe sirimu naye kasa omukazi atandika okugamba nti walujjawa olundeetedde ajja kufa toca ukitegedde hmm. efort yaffe yonna erina kubeera yakulwanyisa ki bulwadde buno weshadeal with luxuries after gundi byonna ebya parliament parliament that would be sitting to address this issue yalibadde bagigoba nadda parliament would have been dissolved long time ago cabinet twalibadde tulinawo kitchen cabinet baminisa balinga bataano nga bala bagenda dda you are needed in your villages for political mobilization era bagenda kumulamu bagenda nga 29 baddakati to me what is important mm. president museveni ayina agamba buli omu akola olubimbi lwe hmm. kati tulina olubimbi lwa gavumenti n'olubimbi lw'abantu ba bulijjo olubimbi lwa gavumenti lulabika teyalukwata bulungi nti tude pulezidenti yavaayo fist one yavaayo banyumiriza ne baŋaa nti pulezidenti bwe bamubuulya nti enzige zigenda kulumba uganda yali mu african union yali nyenyenyikiro museveni takes issues seriously naye obuzibu bwayina ndi ayina gulupu enoonya okubba mubuli kalamite yonna kakati zino si nzige enzige zikutta nga ziridde emmereyo covid kaloolo kasobola okujja enkoko ku magi kaloolo kayina amaanyi kawanika sekoko waggulu hmm. kokevutuka kumaji nga kalulu kalibwekati kano kalulu ono mulangira ayingidde mumaka wisudonoledero with very serious issues nza mwana observant man because am researcher one kati mwetimulaba wano mwenna ono yalina masiki yekka temulina masikis Hmm, masks ne sanitizer yandi nkubulira era nabagambye nti nesitayiro mugikyuse eyokwetunulya mwerabadde omwami n'omukyala eh, eh. batekewo sengenge kukitandasisengengeeno ah, eh. <laughs> eno gimuyita missionary style lwaki bagiyita missionary style hmm. abazungu bebagireeta temarid couple should look at each other hmm, tekyali kikwate tekyali ekyo abaganda balina seeyo weri tugireke bannange etimwe nakacyoli olina bagikubuulire tunakuyaffe ensaliranwa ensaliranwa abagiyita missionary style yaletebwa bazungu missionary style temaretikapo sotufesi ichatha this is time when we go back to our roots kati mm. tembakamba nti nze ntunulira nentunulira ntuyamawanga mangi egwanga litwalibadde tufuna ne ba advisers lyalibadde china china bawangula akawuka kano balina 1.6 billion people bakawangula batya without a cure mm. discipline edictatorship ne democracy byanjawulo era newandika akatabo kange nti the covid mafias naye mbagamba akawuka kajja kukugoya buyindi naye ate akawuka tekajja kugoya china disipulini abachina balina disipulini gavumenti yechina ekimanyi tinemala insiti nga abantu 1.6 billion people amagye gabakuba ne gabatta bakozesa preentive measures bakozesa bayina trust gavumenti yabacyayina bacyayina bagiina mu trust kakati mmwe yabu siri problems one hmm. buli kintu ekijja kyonna mukikoleramu sente bannaffe abali mu gavumenti ku luno bategeere this is not a business mindset must change this is not treat this covid-19 as not a business nti twagala okuleeta ambulensi nzimbalaba twagala okuleeta ambulensi twagala okuleeta kini fact this is a time when decentralization should work lwaki tusasula emotoka eva ekampala okutwala omulambo erakaayi kubanga abantu bonna mubaleeta kampala buli alwadde ayina muleeta kampala kampala era oziwulira kadde gundi nga zitambula ambulances the first people nze mbewuunya abangereza katekero wa bungereza bwekamukwata bamutwala mumaka ge to depopulate hospitals abantu babatwala mumaka gaabwe hmm. abantu abasinga obungi bali mumaka gaabwe bakutwala mumaka go kubanga it develops in stages balina kyebayita hiv and aids mm. hiv kirala ne aids kirala kayinza okubeeramu nga teganafuuka aids kakati ekyo kimu depopulating hospitals people should learn how to treat the virus before it reaches a level bwalibadde nga lifaalo nti ewaka uli dwaliro eddwaliro eyo eh, gyemugenda lifaala hospitals two want to find out fe tukiyita conspiracy theories lwaki kagoyeza nnyo abanene kagoyeza abanene lwansonga bebakola publicity gundi mulwadde gundi mulwadde to put the country at, at, at tension olina okujayo abaamaanyi baminisita bebasekutaka obamanyi obungi ah. Eh, bangi nnyo muyinza n'okufuna kabinenti endala if youare not serious mubebase ekyokubiri hmm. nti the moment something becomes komaaso mulwaki mulowooza nti abanene balwadde bafiira mumalwaliro bali abasajja bamalwaliro agaabwe hmm. basitookinga okisigen mhm. nebamutereka tis a businessman kakati gwe oxygen okimanyi nti omuntu omutwalamuaga amalwaliro gamwe amanene musasula obukadde butaano padde waliwo wakyali walayisi wakakadde olunaku anti nakakadde kinene anti wewalayisinkubuulira nti ze akolera kugonde kuconspiracy theories how come nti boba neddagala ku oxygen bamuyinaku bukadde butaano bategera ekigenda okujja antistokopilot bokisigeni bamuyina naye ate naabagendayo tebakolaki tebavaayo <laughs> era ekyovaolaba bali abasajja bagezi bakugaa nti kakadde ka buli lunaku bukadde butaano buli lunaku kakadde nekitegeeza ekyo nze nkyagala nti kasamala okutegeera nti nze obukadde obutaano sikolaki sibulina ntira ku prevention ntambula negundi yange kuba abaganda bagamba nebagamba nti obulwadde buzze wano bungi nnyo abaganda abalabu be baleeta enziku wano hmm? abawalabu baleeta enziku hmm. <laughs> nebakwana omukyala gundi ono gwebagubulamu egundi ekyo ekizimbe muganzirwazza kagadi hmm. mutesi nziku nemukwata tewaliwo ddagala tewaliwo ki naga nti aa ah, ah, bano basabjekisi bange bagendaga nti ndi munafu mugisiiga abantu omukazi owenziku nga bamunoonya bunoonyi eh. eh, anti ye kabaka yagamba eh. abantu bano nabo kabajirozeeko <laughs> baleme kuga nti erumanze era bagiita baana bagalye hmm. baana bagalye manyi kyekitegeeza ah. anti omukazi yafumbanga emmere musajja natava mubulizi ah. namuga nti agavana bagalye dayofumba amalala ngaomukazi wenziku agula buwanana kati lwaki bagiyitanga eya abazira abetegesa okufaana ne kabaka okuyita mu bulumi bebazira ah. instead of mobilizing people against it it became something important era ebalumy ennyo ekyabalumawegenda kemulago olabe ewali abazira abo bwe bavuma abakazi <laughs> basajja bakulu abasinga obungi naye abaganda bebadispairinga kyembagamba nti kasitati wabeerawo hofu omuganda yatuuka okuga nti abange bona otya enziku onowasanyuku <laughs> dispair hmm. kakati netufuna walagi ekigambo walagi temukimanyi ekigambo walagi kiva mu wogini walagi wogini hmm. abanubbi bebamuyeya muwogo abakuba emundu okwekutula abapolisi abadokita abazungu nebabaleeta nebakebera emirambo gyabanobbi nga yina gyekiwunya abazungu nebatya walaki kiwala bamwyita wojini abaganda bamutuuma walaki nebamulwanyisa mubibira nebamulwanyisaawa kakati gavana nagenda mulukiiko lwa buganda nabaga nti abange mutuyambe kuwalaki omuganda nayimira mulukiiko namubuuza walaki akolaki ntiayokyekibumba Eh, afudde nekibumba ekira muba muwaki nti tewali kale fuluma gavana fuluma bamufulumye mu lukiiko mhm. nga babalowooza ti gavana nga omuntu ya museveni balowooza nti gavana gwe bayamba kumbe anti abagambye nti walajayo kyekibumba hmm. bo ne bamubuuza nti owebusoga yagaana okutta emmese emikira mugigula kati fafudde nekibumba ekiramu mumuwaki mm. governor naga nti wali chetumuwa kubanga uwe yamba weka buta fanachiwe kubanga uyizo kufo kakati tolabe nshivumba vucho ucha walaji mm. governor ya alumwa guo alumwa yes niba mfula mm. mulo kakati today fetuali badde tetu, tetu nyegibwa mumbera efana vweti why tuatege tutegede covid vwa atambula mm. we must change our lifestyles two mwemulowooza nti muyamba museveni nabali ababbi abali mu gavumenti abasoma nze mbawulira mbakwata banoonya kulya sente tebanamatira nti kano kaloolo kasobola okujja enkoko ku magi kaloolo kapaapaaza enkoko nebuukana mu bbanga kano kaloolo buno bulwadde ezo ti ebusiness gundi enterprise bimubbiramu bulijjo enzigi ebiki ebyo ebifigiriza ebyo mubibbiremu but this kalolo is a serious issue kakati ze bamala okutegeera nti government tekoze lubimbi lwayo mm-hmm. there are no drugs in hospitals today the vaccination is there abazungu baleeta ppf nakuba enziku banywanga mulange bagayanga muzuukizi namamba nkalirira esupu today we have a vaccine today we have oxygen today we have we know how you can acquire it kanti kasamalawo okutegeera ti olubimbi lwa gavumenti terutuukiriza bulungi mulimu abasoma kisigala kwani kuffe tokafuna tokafuna kakati how dont we get it nze entundu yabapolisi aba bali ku luguudo balina ebiwandiiko byebasoma nga kibivudde mu mukono gwono buli mupolisi ayina santaiza awaali kukubo okimanyi nabo bajja kufa ayambadde masiki biwedde twalibadde tugamba ne masikisi abamu tebaziina these people are not used to buy things for themselves kyobola nti masikisi ezokugabira obwerere zaagaana gundi masikisi engule era kyenabagaye nti bamusenera abo bakolera museveni ekintu ekikyamu hmm. bamusenero bwe bagala lokaabo lockdown besi ye yagitandika mm. lockdown nga baagala webatabeerawo total lockdown 3.5 trillion tebazirya bo balina kuteekawo total lockdown kakati eventually museveni bajja bamukozesa ekizibu ti public opinion ku museveni yali between 85 and 90 hmm. nga ababuulidde mm-hmm. kakati bwotambula mu byalo masiki bazambadde kubanga masiki zaali zifusenga epassport to go to work bannange oyo atalina masiki temumuguza atalina ekiro temumuguza atalina ekiro temumuguza museveni atachieved between 85 and 90 public awareness naye nga ba ekibaliko ekiri eki nti bazagala genda luddawa mukibuga kukolao Mm. nesiza kwetagira nokukola bino byonna baali babikola kutya total lockdown kakati bwotekawo total lockdown kitegeeza ne baddayo eka yes you have achieved the total lockdown bamusenero balye sente but it has an adverse if effect okujjako nga ate president akomyewo n'abagamba nti newaka muzeetaaga Mm. masiki newaka muzikolaki zetagisibwa obakakati kulwaki abakyayi naabo obalaba bakola obugatto bw'abaana obukaaba kati omwana buli lwasimbula bwati nekakaaba ayongera okukola ki okusimbula uli akakaaba mm. tasikumaninekya nti bano balowooza abantu babadde bekiriinizi nga bapulizaidi nga bababodaboda tibakakatikenkubooza owabodaboda ayina kano buno bwe bwalisoose okuwala bo kyebakoze ababodaboda bagira eh, kacupa kaminota nibateka musabuni wamazinanasibakubodabamu balina kawala ja ate bebakanywa eh, ekyokubiri abachina bakola sente nze waliwo ndabeko nesente enkadde ah. nesente zenyini bwomala ozibala sanitize noli azifunya sanitizing yumasi change yowa life style kubanga mwemwali badde mulagajjala nti olagajjala ngamba abaana bange timugenda okukola strike ku somero naye bannammwe babakolera nabo omu strike ye bwe bamugoba mu uganda alaga london gweddewomwe ku kyalo omwana womugagga bumubeera naye mu gurupu nafuna olubuto ye ajja kuzaala naye bajja kumutwala ebweru aleme kuddira kalenzi kano gwatonda wakitaawoemas <laughs> separate the two mu gavumenti tujjemu omuntu ogwo museveni yamobilizinga abantu talinga mutesi yanonyesa abantu enziku mutesi woluvereveri ya identifying a problem has been identifying and i know his tough now abalowooza okuba sente kyebafunyemu kyokka kiri kimu nze sikiriza mmere no sikiriza abantu kubawa mmere no let us share what we have munakwana mwezi era abafeera ababira sente mu gavumenti bakitegeere ti abantu babadde goodwill yanaku anamumeka kati tababazayo bajja yerusirayo ti this is the last chance kaka tulinaffe olubimbi olwaffe lukomawa olubimbi olwaffe luli ku muntu gwe kenyini okubeera ne santaiza santaiza butakakolaki butakafuna hmm. owa bodaboda kati ali ku migugu gyasomba naye muyi nti agyetikkula nga tewaliwo yagitise kati mamugaye nti babeera ne walaki abensobola tulina kubeera na buno nammwe mulina okuba nabwo nga bwemufuyidde omuzindaalo wano nemukola mutya abeerosi nabo balina okugenda mu byalo bakebere buli maka amaka gammwe nga bwemukebera toireti amaka buli muntu alina musanitaiza mumakage tiaba alina amazzi batademu nesabuni wa alina amazzi naye agataddemu ki nga bwe bamugamba abirina Hmm. Eh, abiina kuba ennaku zinanamu ebiri abantu bajja zigumikiriza okubeera nabyo biri awo naye babikozesa anti kyenkugamba nti balinga abagamba eh, nnaku lya myaka gensanvu abaana abawala ku ssomero bayambalanga ebiteteeyo ebiwanvu ebibuuka amavivi nga babiyita mu nsenyere envaako <laughs> dungu ye yabiragira hmm. dungu yali mu nsenyere hmm. at that time very powerful man in masaka babiyitanga mu nsenyere envaako yatenga munsenyere ye teyina nabaana naye baleeta ebiteteyi bino ebiwanvu abaana abawala baleme kunama abasajja era fe abawala abasinga obungi abafuna embuto mu myaka gyensanvu awo hmm. bamakanika nga babavuma okukamala anti bamakanika badiranga lwakusatu hmm. nga wabikeera ngaokuba bandi <laughs> eh, <laughs> omukomu twebalize abamagala gibagana nga abaana okufuna embuto abamagala gyabo balinda anti buli mukazi yagendanga ku buli lwakusatu kwantenente okundi kiriniki bimugamba nemulanga ebirango waliwo tule balanga amata amata nga mukulaganywani abaana bange nebaamba bazukulu bange jaja lwakitutuli amata ago bamukulage banywa nemugagambwa kani yadivaiza amata nti nauganda aniatalina mu nyumba mwezi gwamata this is how this european is nti we need to have an advert on radio on tv advertising okunywa amata is it affordability or lack of knowledge nti amata gayetagisa mumakaki ag'omuganda hmm. mm. omutali mwezi gwamata mumakaki so people realize the importance of merik long time ago and therefore we must go back to our responsibility if the government has not done its responsibility tate tetuyinza mbagamba tebakubako eploti e, e, e, yo nekyapa kyettaka okikanyugira akubyeko ettaka if the government has not done its responsibility but at least museveni has come up and, gave, and given us how to avoid it let us avoid it n'abapoliisi nabo babawe omuntu eyamanyira ebyobwereere eh. kati ezo sente bazibawe nga buli mupoliisi ayina kano Hmm. ate baba wekali akaliko bangasobola kasiba ku musiki wano akwata ebiwandiiko n'abisoma ku ekali era abasayansi abo singa bano baali basayansi museveni talina basayantist nze nabagambye ti sayantist abeera ne patent musenero yayiyaki muba tulage bonna basayantist balina jono zaabwe anibasayantist ba museveni mu jona andigo balikoganizinga tebaliiwo batufaanana no. nabaga nti teri musajja yasoma scientist ali mu research ayina budde bumuleeta kukebera ventilation system yakeedi oyo bamuyita public heres officer bukenya yasoma public heres kubika ku toilet bika kuki kubutandalo mbeere nobutandalo bebyoscient yes yasoma public heres mm-hmm. ebyo public heres si sajon esaintist eh. ayina budde mm. me i write my books do i have time ekyokubiri i suspect nti twalibanga twayingirwamu abantu hmm. baba bakalina nga tekabatta nga basiiga busiiz eh. abanene bakajewa abanene bakajewa <laughs> tekagwe yabatamiifu abanene <laughs> bakajewa oyinza okubawo akazunza nga bawadozi nagambye abaana bange nti mumanye envunza ezajja okujja mu buganda envunza abayindi bazireeta mu buganda nga bagenda bazimansa eh? Eh, okutunda ebikwaso hmm. abaganda okuva mu nyumba ezessubi okugenda mu mabaati abayindi baleeta wano ekibiina kya nankasa nga kijja ku kyalo ne kikuba nankasa abasajja bazirira ku buyungo biki nga balina ba asonist abagenda okwokya amayumba g'abaganda kati bebamalanga okwokya enyumbayo ng'ogenda womuyindi akuwola amabaati agedde be ee hmm. commercialism tatandise kati mm. no commercialism yatandika dda enfunza zaletebwa buletebwa mu uganda e, abaganda balina nkukunyi n'ebiku byajjabuzi bigenyi wano okutunda ebikwaso abayindi baleeta envunza mm. nga bazimansa bumansa bwebatokujja abaganda okubajja mu ssubi eh. obazimbisa amabaati eh. baleeta ekibiina kya nankasa nga bajja nebakuba ku nankasa bwerere nemwasama kozi baze naba ogenda okwokya amayumba <laughs> capitalism myaikanotirulout nti waliwo abantu bebayinza otuteekamu nga bo tebakakola ki tekabatta naye nga bakazunza commercialism commercialism that's why the responsibility is not with the government the responsibility now is with us waliwo mbadde nzijampulidde nga boogera nempuli aboogera emmere me i cannot support relief si gundi mu 79 mu 7 mugundi mu 8 mukaaga 85 yasalako katonga ani yagava emmere bweyasalako katonga ani yagava emmere yobwerere emmere bwebagireese bagitaddemu ettaka ebijanjalo babituleetedde nga tebiriiyo amata ne bagabba should we go back let us share let us let us marshal all our resources to three things let government in the forty days esolovinga e, e, issue ya oxygen esolovinga issue yamalwaliro okujjula esolovinga eyisiru eyeddagala buli aleeta eddagala alireete abaminsani abalokola abalina enkolagana nabamerica eddagala iberewo nabagaye nti puresidenti museveni abasiraamu bali mukisiibo sukali natuka ku mutwalo omu kiro amiria navumwa minister trade bwatuuza enkuŋŋaana bwatuuza enkuŋŋaana nga tamanyi kwekiva nze neŋŋenda ewaffe emutukula nasanga loole za, za sukaali amakumi aga nga zigumbye mutukula kasite museveni yagamba nti buli ayina sukaali amuleeti kiro ya sukaali yava ku mutwalo netuuka ku nkumi biri munaku satu how do you fight a monopolist if you want to fight a monopolist flood the market katuyina eddaga ekolerwa e, nokolite chemicals bagaye nti eddaga tesobola ddikola e, e, balikola under license from india company mother bod eindia bagita gond sipula yetukola eddagala erikakanya kuki do you see bano bastrategisi bamwe abali mu ministry ya heres nga boogera ku quality chemicals nti eddagala eriva ebuyindi lisobola musoboka bali ne babawa eryabwe naye nga nammwe mukola kikubanga is chemical what do you need naye ku lunaku pulezidenti we yalayira yagamba sawa yonna tugenda tandika okufulumya eryyes anti kakatiija kuba nadungi kakati yayita bahabalist babayiga oluyiga bahabalist hmm? ate osolovinge kino ekyabwe mwafunira miliyoni etaano etaano buli lunaku kandi ra yalawuyu kakati kankubuuza nabagambye ejyo nti nze kitange yayina omusajja we amusuubulire nti bamuyitanga china ekyamutumya omukyayi nayesala nga neyetunga newuzi <laughs> okumanya china yali mukambwe hmm. nga naffe abalalu tetulyayo muyembe wowe aa abasajja bakambwe kwaliko china n'omusajja omulala yali kalonga eyo hmm. naye nga ayina egaali eyevuga yokka egaali eh, gyeyatumanga mukatale hmm. nga naffe abalalu tugitya nga neroola ezikimya amatooke zigidde ebbali egaali yani musajja bamuyitanga ani egaali yavanga kalongo nga yevuga yokka bweti negenda mukatale nekikapu owenyama nasoma kiro sayagala najamusente eh. ngatebyagikutte eh? nze nali mulalu nnyo ku kyalo naye eh, egaali eyevuga yokkasinza giri nga bamponingataba taata yamponingata <laughs> ozanyiranga ku birala naye yegaali egaali yomusajja bamwitangaani <laughs> kakati what do we need to do now nti ba monopolist bo tewali abalunyanja abo balaba abavubi mm. abavubi tebogera mulambo we guli bagukwatyako engege engege yagala nyo olususu lwomuntu era abavubi bayinza obaga nti ah, naye nga bamanyi we guli mm. kati empewo eyafuuye muyina okugulindamu enaku nyago naye nga bamanyiwe gulibakwata byanyanja kyovalaba omuganda yagamba mm. omuganda yabayiyiza amagezi mm. nyina womugenzi mm. ajja ku lukalu neyeyambulamu gomesi nalaga amabeera enyanja jajja mukasa mhm. sindika omuzukulu ayonke kati abavubi ku nyanja babanga tebabbako nobutimba bwabwe nga tebabubba ulwamukasa mm. kakati if you defy mukasa okuleta omulambo kitegeza mukasa tajja kuuma nyanja tajja naye kati nyanja evugirwa mukasa yajja mukitobero yajja mukitobero emengo teyaddayo eh. kakati mukasa wenyanja musajja munyankole yayina amaato kamanda jeno <laughs>